porque ustedes lo estaban esperando. Primera gira internacional apadrinando almas con el líder mundial de los luciferinos, Víctor Damián Rosso. Sábado 10 de septiembre, Buenos Aires, Argentina. Domingo 11 de septiembre, Santiago de Chile. Miércoles 14 de septiembre, Asunción, Paraguay. Viernes 16 de septiembre, La Paz, Bolivia. Domingo 18 de septiembre, Montevideo, Uruguay. Miércoles 21 de septiembre, Quito, Ecuador. Jueves 22, Lima, Perú. Culminamos el sábado 23 y domingo 25 en Ciudad de México. No te quedes sin la bendición del ángel de la luz. Atrévete y déjate sorprender.